благодаря вашей, вашего внимания и э, внимания китайского лидера. К счастью, вот э, э парк сейчас, хотя бы пандемии раз, развивается хорошо, но в другой стороне, э, стороны мы видим, что в последние годы вот э, сейчас международная ситуация станет напряженной. А, ну, ну с китайской стороны Китай успешно борется с эпидемии коронавируса и выступает э, за мир и э, международное сотрудничество и вносит э, свой вклад мира во всем мире. И как вы оцениваете нынешнюю активную роль Китая в решении международных вопросов? Я оценю очень просто. Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться. Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Э, я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит да. Э, с э, заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики необычный шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные, Туда, куда не, не надо, они не лезут. Если они понимают, что это не даст э, искомого результата требуемого, они тоже не станут э, делать в этом направлении шаги. Так вот, если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица Си Цзиньпина, это будет иметь серьезные последствия. И если э, это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия. Поэтому я просто забегая наперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Вот это будет серьезный голос – Э, во имя мира э, в этом регионе. Ясно, что это будет заявление не на конфронтацию, как это сделал президент США в Киеве. Война, война, война, давайте, бейте друг друга, убивайте и так далее, мы вам дадим чем убивать. Оружие дадим. Я уверен, что это выступление явится венцом всей миролюбивой политики Китая. Это я сто процентов убежден. Иначе просто быть не может. Вот это образец этой миролюбивой политики. Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире. Китаю спокойной жизни не будет. Главный соперник э, Соединенных Штатов Америки – это Китай. И американцы этого, это и не скрывают. И э, что печально, что они не зашли даже до мелочи. Ну, возьмите вот этот аэростат, шар этот, который был направлен на изучение э, погодных явлений и так далее. Он гражданский э, объект. Они взяли его, сбили. Но вы смотрите, они его обнаружили э, на западе Соединенных Штатов Америки, а сбили над Атлантикой, когда он пересек Соединенные Штаты Америки. Они же его видели но они по-американски устроили шоу. Они напрягали, напрягали свое общество, чтобы все видели, какая опасность от этого китайского объекта. И когда 300 миллионов человек, американцев, были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят показать свой героизм. Правда, потом же все люди разобрались что это просто был недружественный шаг в отношении Китайской Народной Республики, в отношении Китая. Э, китайцы сразу заявили, что это абсолютно гражданский шаг. Можно было вместе разобраться, что это такое. Нет, демонстративно его уничтожили. Это очень недружественный шаг. То в этом ряду стоит и визит э, Джо Байдена в Киев. Такой э, мелкий, неприличный шаг я ценю его как президента, молодец, он сел, поехал, э, спросил разрешения у России или предупредил Россию, но тем не менее поехал. Но это попугайничество, понимаете, это уже было. Вот точно такой визит, зачем? Выборы, выборы президентские. И он хочет э, Джо Байден на лошади, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию вот тут точно не получится. Точно не получится. Я это знаю хорошо. Поэтому наш путь в Украине – это путь мира. Китайцы придерживаются этой, этого пути. Сто процентов убежден, и россияне склонны к тому, чтобы э, прекратился этот конфликт. Все за американцами. Делайте конкретные шаги к миру, и мир будет. В основе вот этого всего узла – сегодня оказался Китай. Он главным узлом оказался. И еще раз э, советую послушать, что скажет Си Цзиньпин по поводу этого конфликта. Внимательнейшим образом, потому что это заявление Китая – это новый шаг, оригинальный шаг, э, который будет иметь серьезные последствия в мире.